Sveiki, aš esu Evelina, interjeras LT kurieja ir interjero dizainerė ir šiandien yra jau trečioji KDE rubrikėlė, e, kurioje aš panagrinėsiu vienos moters man atsiųstą miegamojo kambarį, kuris yra išties nemažas ir e, papasakosiu, ką šiame keiščiau, tai nieko nelaukiant pradedam. Tai va, turime tokią erdvę, čia yra ganėtinai erdvus miegamasis. Kas pirmiausia man krenta į akis, tai yra šita drabužinė neuždengta. E, tai visų pirma reikėtų ją uždengti, nes yra labai didelis netvarkos įspūdis. O kadangi aš čia iš kitų nuotraukų matau, kad nu šiaip pakankamai vietos iki lovos, bet trukdytų tas naktinis staliukas, tai kaip ir varstomų durų galbūt neišeitų padaryti. Tai aš galvočiau arba apie žuolaidas, arba apie stumdamas duris. O jeigu šitame kampe nieko nedaryti ir viską stumti link lango, tai galbūt yra, būtų tilpę atidaromos spintos duris. E, dar labai krenta į akis šitą raudoną lovą. Na nežinau, gal čia skonio reikalas, bet e, aš tai ją tikrai pasikeiščiau. E, aš šiaip apskritai čia visus, visus baldus pakeiščiau išskyrus drabužinę, nes toksai susidaro įspūdis, kad jie yra sunešti iš skirtingų galbūt kambarių, gal kažkada mm, kitur buvo, dabar tiesiog nenorėjot pirkti ir galbūt viską sunešėte tai čia į mėgamai, kad nereikėtų per daug investuoti. Tai va toksai yra įspūdis, nes... Mm, na ta tokia ruda baldų spalva yra labai jau e, tokia senoviška. Čia gal per nuotraukas nelabai eina perteikt, kai atsispausdinu, nes šiek tiek pasikeitė spalvas. Bet jeigu nežiūrinti spalvas, tai vėlgi matom, kad čia yra labai toks didelis šiukšlynas, va čia ir čia. E, Šitoje dalyje aš tiesiog e, suprojektuočiau komodą, galbūt ant dviejų ar trijų dalių ten virš jos kažkokį paveikslą pakabinti. O vat e, šitą zoną aš, e, kaip čia ir dabar yra, palikčiau darbo zonai, tai galėtų va taip gražiai pereiti. Galbūt čia žemiau, aišku, nes stalas žemesnis, arba vienodo aukščio galėtų būti komoda ir, ir stalas. Ir čia galėtų būti virš stalo kažkokia tai lentyna. Ir atsisakyti va tokių uh, E, atvirų su stiklu lentynų, kur yra niekas neuždengta, nes, kaip matote, kadangi viskas yra demonstruojama ir eksponuojama, tai susidaro labai didelis betvarkės įspūdis. Tai reikėtų kuo mažiau tokių atvirų erdvių. Vat, sakau, gali būti viena kita, va čia tarkim virš stalo kažkokia pakabinama lentyna. Na ir jau netgi nesigaminant baldų, o pastatčius naujus, tarkim, naują e, baltos spalvos komodą ir baltos spalvos nar, narmedinį, blogiausiu atveju stalą e, su medinė lentyna, taikant atspalvį prie grindų atspalvio, tai aš jau manau, visa situacija tikrai pagerėtų. Kadangi aš dar matau, kad čia yra laikomi rūbai, Tai ta komoda neturėtų būti labai ilga, kad va visą šitą rūbų laikymo e, kaip kabyklą galima būtų tiesiog paslinkti arčiau durų, kadangi duris atsidaro į išorę, ne į miegamąją, tai manau, čia vietos tikrai užtektų. Na, o tarkim, kalbant apie šitą kampą, tai žiūrint, ko jum reikia. Ar jum vat, e, šitie visi daiktai turėtų būti mėgamajam, galbūt nėra kitur vietos. Tada galime tiesiog suprojektuoti arba aukštą spintą, uždarą, tarkim, su viena atvira vat, va šitoj va vietoje, kad būtų atvira, čia kelias knygas pasidėti, kažkokias dekoracijas, o visa šita dalis, kad būtų uždara irgi tada susidarys didesnis tvarkos įspūdis. E, na, o dar kitų atveju galima aukštą lentyną e, šitoj zonai projektuoti, o komodą žemą, vat, su kažkokiu galbūt netgi veidrodžiu, tarkim, čia toks dažymosi kampelis galėtų būti tai galima jį ir šitoj vietoj projektuot tik reik turėt omeny kad nepristumti labai lovos su staliukais nes e, jeigu čia stovės kėdė reikia turėt vietos ją atitraukti ir kad tiesiog patogu būtų vaikščioti e, na tai kaip aš minėjau bent jau mano skoniui tai aš čia sakau keisčiau ir lovą ir spinteles ir visus visus baldus Išskyrus, vas, palikčiau drabužinę, nes, na, aš matau, jinai yra išikėjęs, tiesiog ją reikia uždengti. Tai aš tiesiog e, greičiausiai nueičiau paprasčiausiu keliu ir išikėjęs e, ir likusius baldusius susipirkčiau. Ir dar būtų, jeigu, tarkim, keistumėt lovą, nes aš nelabai įsivaizduoju prieš tos lovos, kas galėtų tikti, tai galėtų atsirasti, išdžiuvo mano markeris, kėlimas, vat kažkoks tiesiog kad e, įgautų ta visa patalpa daugiau jaukumo, minkštumo, užuolaidos, kadangi aš matau, kad, kad jos yra tokios su raštais ar su gėlėm kažkokiam nelabai matau. Tai irgi jau toks atgyvenęs dalykas, tai tiesiog siūlyčiau perkabinti paprastas baltas žoldas be jokių raštų. E, galbūt čia buvo derinta prie šito tapeto tokio klasikinio, bet Nemanau, kad tą reikėtų daryti. Ir e, dar dėl jaukumo irgi kaip visada galima pakabinti naktinės užuolaidas. Bet tikrai čia nebūtina, nes, nes aš matau, kad jūs turite roletus. Bet tiesiog grinai, grinai dėl jaukumo, nes kambarys yra labai, na, ganėtinai didelis, tai čia to tokio minkštumo, jaukumo labai trūksta. Tai va, nežinau, mano tokie vat, pagrindiniai pastebėjimai, tai tiesiog yra daugiausia susitvarkyti tą tokį betvarkės jausmą, nes dabar viskas, viskas eksponuojama, yra atvirai, viskas sukrauta, trūksta, matau baldų, tai tiesiog, kadangi vietos pas jūs tikrai yra, tai siūlau ją ir išnaudoti. E, tik neišjungkit, e, noriu pasakyti dar tris dalykus. E, tai pirmas, kad jeigu irgi norite sudalyvauti šioje KD rubrikėlėje, tai galite tai da, dar padaryti. Ir apačioje aprašyme aš įdedu nuorodą. Tada antras dalykas, kadangi artėja kalėdos, e, tai e, tikriausiai svarstote, ką padovanoti savo draugams, giminaičiams, kolegams ir panašiai. E, tai jeigu dar nesate sugalvoję ir kažkas, tarkime, kuriasi savo namus, turi kažkokių klausimų, tai galite jiems padovanoti e, mano konsultaciją, e, kurią galės panaudoti per specialiai tam sukurtą konsultacijų formą interjerokonsultacija.lt. Tai irgi apačioje įmetu šios konsultacijų formos nuorodą, kad jeigu dar niekada apie tai negirdėt, kad galėtumėt pasižiūrėti, kas tai yra. Na ir trečias trečias dalykas, galite atsisiųsti nemokamą PDF tokią kaip ale knygą, kurioje aš sudėjau 84 baldų išdėstymo planus ir juos atlikau visus aš pati. E, tie visi planai buvo daryti realiems klienta, klientams, su kuriais aš dirbau. E, tai atrinkau vat, tokią krūvą įvairiausių kvadratūrų baldų išdėstymo planų ir sudėjau juos į vieną vietą. Tai jeigu norite tokią E, nemokamą elektroninę knygą gauti, tai irgi įdedu linką pačioje ir pasiskaitysite, kaip tą padaryti. E, tai viską pasakiau, ką norėjau, tikiuosi ši rubrikėlė patiko ir e, iki kitų susitikimų. Iki!